Салому алейкум, ҳамватанони азизу гиромӣ, ҳамватанони меҳрубон. Ман Саидмурод Давлатов. Мехоҳам ки гап занам дар бораи имрӯза мушкиле ки дар сари халқи мо омодагӣ аст. Имрӯза як мана ин коронавирусе ки тамоми дунёро гирифт, тамоми аста-аста дар ватани мо ба омада расид. Ҳамватанони азиз, ман 15 рӯз касал шудам. Ман сарам гурзондам. Ҳамин касалии мушкиле ки мана дида истодем, манам аз сарам ғур зодам ман ҳамин дирӯз бегоҳи авобло ба лиса буромадам балница барои ҳамон ҳар чизе ки мегӯям аз таҷрибае аз сарам гузарондагӣ мегӯям ин чизи тахминӣ нест чизе чӣ гум фаҳмидагӣ нест ё ягон ҷо гӯш кардагӣ нест чизе ки ман аз сарам гузарондам ҳамватанони азизи гиромӣ чӣ тавре ки ҳамин рӯзҳо замин коронавируса сахт реклама мекунану сахт воҳима мекунанд вай коронавирус ин қадар сахт нест ман дар ин болиса дидам баъзе бачаҳо касал шуданд қатӣ мо сеҳа накун ин гапи ман чӣ ҳашт рӯзи аввал температури ман намефармояд мумкин даҳ рӯз даже мебурояд меафтад мебурояд меафтад дорӯ кол мекунем намефаҳмем чӣ ба ман сахт зиқ шудам ман аз сахт зиқ кардан мардум хеш табор мебиёд вай мекунад ана оилавай мекунад сиқӣ мекунад худи ман фикром бисёр буд як гала шумо пеши назаратон ба ҳама мушкилои ҳаёттон мегузарад гумон мекунед ки мумкин ки ҳаёт тамом шуда истодааст ягона фикри гандагие ки майни сари мардум ба ҷо шудааст ман ба мамун чӣ буд кӯчбакам мардуми дунё гӯш кардем фикр хаёле ки майни сари одам ба ҷо шудагия ин чӣ яке ман касалшам мемурам одамон гумон мекунад ки ман касалшам яке ман мемурам фикро ҳамин хеле як фикро бисёртар пайдо мешавад сар ман ҳама аз ту мегурезанд ман бисёр ба лисо рафтам аввал қабулам накардан температура доштам намеёранд духтурро даъват мекунем умада укол кунем намеёрад умада укол кардан ҳама мегурезад ман ҳамин мушкилия сахт вақте ки ҳамин ин чизҳо боло боло болои ҳам мешавад ҳамин ин гумон мекунед ки дар ҳақиқат шумо ягон касале шуда бошед ки низ личи мебошад личи намешудагиаю реалн як касале вазмин ки оянди ҳаётатона дигар гардундан наметоед худи ҳамин хел метобад назарба барои ҳамон ман ин чиза сарам гурзондам бачо не ки гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки балница ба омадам хоб кардам як рӯз ду рӯз се рӯз ман фаҳмидам ки ман сеҳат мешам ман фаҳмидам ки ҳамаш нағз шуда мебуравад ягон воҳимагаре надорад барои ҳамон вақте ки ман аввали касалим ба буд бисёртар ҳама қад антивирус намин дороҳо кардену ва ё кардану уколу э, вай як гала дороҳи укол гирифтемо не ки ҳамин чиз зарурам набудааст чубаки вақте ки мо балиса омадан ҳамин схеми лечения ин коронавирус тамоман сал дигар ман шумо мегӯм ва агар ки худо накунаду шумо касал шавед якумин коре ки кунед ҳамин фикрона то управля кардана ёд гиред якумин коре ки бояд шумо кунед ҳамин навад фоиз ин касал ин касали рӯҳона ин касали бадан не ин касали рӯҳона навад фоиз аксе ки ҳамин тамоми дунё ба ҳамин чиза анъана кардану овоза кардану вай шуду ҳаме дунё ман хел қабул кард ҳамин чиза як чизи страшне гуфта қабул кард ин навад фоиз азоб метиҳад шумо ин рӯҳона ин хел ҷисман азобтон наметиҳад рӯҳона азоб метиҳад ин як шумо бояд фаҳмед барои ҳамон якумин чизе ки ман фаҳмидам баъд аз асрам анчаке гузашту якдар рӯз гузашт сахзеқ шудам мушкили буду вай буд ман фаҳмидам ки агар ки ман при ин хел далшев агар ки ман боз ҳамин хел зиқ шуда переживат кардан гирам ман сеҳат намешавам вақте ки ман ҳамин чиза фаҳмидам якумин коре ки ман сар кардам фикронама управлят кардана роҳбарӣ кардани фикронаи худатон фикратонро банд кунед ягон кори ояндатон ба фикратонро банд кунед умеду орзуотон ба вақте ки шумо умеду орзутонро зиёд мекунед дилам фикратонро вайба банд мекунед дилгармитон пайдо меша ҳаёт ба зиндагӣ ба дилгармитон зиёд мешавад аста аста шумо баданатон қувват пайдо карда мегирад ман ҳар сар хестам намозама хондам панҷ вақт намозам мехондам аз дасту по ба ҷон нест ҳамин устуғонои бадан ранги латта баринай гумон мекунед ки хози ҳамааш афтида мебуравад ман сахт бовар кардам худоба ҳамашад табаккалаш худоба карда сахт боварӣ карда дуо карда худоба такя кардам ам парвардигор ҳамаш дасти туба месупорам худат чизе ки бошад ҳавай мешавад серавно чизе ки банда мехоҳад намешавад чи агар ки насиби ман ба бошад ба ҳамин аҷали ман ҳамин қатӣ бошад значи ҳавай ҳамаш ба ман розиам ҳар чи ки ба сари ман мебиёд парвардигорам ҳаме чиза насиби ман ба ту додагӣ ҳастӣ ту беҳтар медунӣ ту хубтар медунӣ сахт ният карда такя ба парвардигор кардам манам ман худо ба шук сошида бурафтам чӣ гуфтани гапам ҳар сар хеста ман машқ мекардам ҳар сар хеста ман болои худам кор кардам вақте ки шумо бисёр хоб кардеду якҷоя шистеду фиқа фикре меморам гуфта фикр кардед ҳамин организмтон худаш мурдан ба тайёр шудан мегирад даже ҳамон чизҳои э, ба фикрам ки ҳамин фикронатон ҳамин хел шумо азоб медиҳад ки аста аста организм оҷиз кардан мегирад барамон ин чи ба роҳ натиҳед агар ки шумо ягонта хешу таборатон касал шуд ягон рафиқатон касал шуд ме гӯед ки дилата пурги дили вова гарм кунед гӯед ки ин касал ҳамин сахт гузарар пневмони ба мебиёрад баъд аз пневмони ҳам сол шуда мебурӣ ин касал касали личени мешуд агар бачо камаш ба дар дунё садҳо ҳазор одамо ин касала касал шуду зиёд шуд сиҳа шуда хест зиёд аз ним миллион мумкин ки миллион одамам уже касал шуда обшега гирен сиҳа шудаги одамо аст так што ҳамаши нормална ман мехоҳам ки ҳамватану азиз зиқ нашед воҳима накунед воҳима накашед агар шумо не ки касали кӯҳна дошта бошед касалҳои пеши пневмонияи пеши васпалини пеши касалои кӯҳна эҳтиёт кунедон бояд ки халқи мо ҳозир фаҳмад ҳозир ки ҳамин давлата мо карантин эълон кардааст набуроед кучоба набуроед камтар буроед ҳамин муддати ду ҳафта тоқат кунед ё як моҳ тоқат кунед ин вална гузашта мебуравад як ҳамту вални амин воспалини ме амин ранги гриппи ваз ранги гриппи вазминтар гузашта мегузарад <coughs> ман гуфтаниам ки ба кадом мақсад ҳамин видеорока ҳамин сообщения записк карданам ба мақсаде ки дилатона пур гӯред худатона роҳан азоб натиҳед худо хоҳад ин аз сари халқи мо мегузарад як ду ҳафта се ҳафта пас ҳамаш нақз шуда мебуравад ана дар соцсетиҳо дар дигар ҷоҳо фикри ғурбати ҳукумату фикри гапҳои ғалат назанед ин ана гапҳои нодаркорие ки мисол воҳима накунед ки фалон чи касал шудааст фалон хел мешудааст ин хеле ана маслиҳатҳои нодуруст натиҳед маслиҳатҳои нодурустро нахонедам бовар кунед ана чи ба ҳамон маслиҳата гӯш кунед ки шумо ба умед мебахшад ҳамон маслиҳата гиред ки шумо ба ёрдам мекунад бисёртар оби ҷӯш нӯшед ҳамин кадомотон ки бошед ки дидед ки сал ҳис кардед бисёртар оби ҷӯши нӯшидан гиред ҳамин оби ҷӯши нӯшидан гиред ки гулутон қоқ нашавад ва ҳамин хел ашушен инро ки ҳамин гулӯ қоқ асту талх барин метобад гулӯ доимо ҳамин оби ҷӯши нӯшидан гиред вай ҳамун температура мефрорад ин қадар бисёр дорои укол нахаред ва ё фоидаш нест ин қадар бисёр дорои уколи бефоида накунед ки худотона бо одами сеҳатам касалӣ мекунед фаҳмидед ман ҳама хонаводаи халқи тоҷик ба ҳамаи муҳоҷиро ба ҳамаи мардуми мо ба тансиати орзу дорам илоҳи парвардигор ватани мо обод кунад илоҳи парвардигор халқи мо ба як фаҳмиш дад инсоф диҳад ки як дастгирии якдигара шаванд ҳамин муддати як дусе ҳафта камтар кӯчаҳо буроед ки камтартар мисол ин мегузарад ку одам ба одам аз дигаро ҳамин шумо ба вай нашавад нагузарад ҳамин шумо ба вай набиёрад агар ки яке ягон ёру рафиқатону хештну касал шуд натарсед аз духтуро гуфтанам ки раҳмати калон шумо ба духтуро ба гуфтанам ки натарсида рафта мардума окол кунетон натарсида рафта мардума хабар гиретон ун воҳимое ки ҳама гуфтаги ин гапо дуруғай ман аз сари гузашт худам гузашт дидам пеши чашмам ба чанд қадар одамо касал шуда сиҳат шуд барои ҳамон ин раҳмати калон духтуромоба баракао бетон мо аз шумо хеле миннатдор аз халқамо дастгирӣ карда истодед хеле миннатдор ман лично ҳукуматам амин надорам бародарои азиз ман ба чашми худам дидам ҳаме ҳамин балиса облобалиса ба одаме ки касал буд ҳаме ҳамин айсоби ҳамон помошу айсоби давлат личини карданам ин гапҳо дурӯғ аст вақте ки мегунтон ки чизе ки помош ба омадаги қалба фурӯхта истодиан ё вай гуфта истодиан ин гап дурӯғ балиса ба будаги мардума ҳаме ҳамин айсоби ҳамно личини кардагиан даже ман шароит дорам ки худам пули худам кати дору харам неки моҳоям ҳамаш ҳамо ҳисоб личини кардан ҳамо ҳисоб дорои кол карданд ман гумон мекунам ки бояд ки халқи мо давлатамон бовариш зиёд бошад раҳмат роҳбарои давлатамон ба гӯетон шукре ватанамо кунетон шукре ки ман ҳозирам уила карда истодаам ки ҳазорон бор шукр ки ҳамин чи он ранге ки италия дигар ҷо иқ вазмин аз сар горзон мо он хилаф вазмин аз сар нагурзонда истодаем худо хоҳад баъд аз ду ҳафта максимум ду ҳафта халқи мо аз ин аз сар мегурзонам се ҳафта ин дераш мана мебинетон чубаки халқи мо халқи меҳнаткаш аст халқи кори соқати бисёр кор кардаги ай иммунитеташам бақувват аст халқи моя худо хоҳад нақд шуда ҳамаш мегузарад илоҳи парвардигор ватани моя обод нигаҳ дорад илоҳи парвардигор мусофирҳои моя ҷамъ кунад илоҳи парвардигор ғамхори халқи мо бошад худаш роҳбарӣ кунад халқи мо баё халқу давлати моя як кунад мусофирои моя мусофиро тани сиҳат қатӣ қансиати қатъи ҷамъ кунад парвардигор аҳли оилаи фарзандои мо ба ҳаммош ба инсофу танвиқ диҳаду саломатӣ диҳад омин парвардигор мо фақат дуо карданамо дар кор аз худо талаб карданамо дар кору сахт худо ба такья кардан дар кор ки парвардигор ҳар чизе ки ту мехоҳӣ ҳавай мешавад ҳар чизе ки ту пешуни ма нависти ман қабул медонам ҳар чизе ки дар сари ман дар сари халқи ман мебиёд парвардигорам ман дили кушода қатъи қабул мекунам худо ба такья карда сахт бовар карда кунед худо хоҳад мебинед ки ҳамаш нағз мешавад раҳмати калом ҳамватану азиз тансати шумо ба